татар тим квн командасынан гүлия имамова башлап жибәрә шулай ук алкышлар белән каршы алабыз әйдә гүлия Сәлем, минем исемем Гөлия. Һәм безнең командада матурлык өчен мин җавап бирәм. Ну, башкалар матур, ә мин җавап бирәм. Минем командада, әйе, минем, минем командада стендапны бит мин укыйм. Ә мине аңламыйлар. Э, Бер көнне мәзәк яздым шулай. Сезгә, сезгә дә хәзер сөйлим. Бу болт вообще, тыңлагыз. Ши попкорн ашаган кыз солярийга керергә шортлады. ну бұл мәзек кіләті қызық біріншіден ши попкорн бұл қызық екіншіден попкорн бит микроволновкада шортлы а <laughs> не соляринді зор микроволновка <laughs> ой шитке кеттім ақыры <clears throat> мен инстаграмда отырмаймын мен вообще бір қояда отырмай мына қазір де басып тұрам. Әменім менің бар ітім аның есімі оқбай ну бұл вообще парадокс ол өзі оқ ә өзі бай түгіл ә бір күні таңны болдым шәй қойдым ипи тұз білән шығып бастым күтім күтім Ауыл келмәді ә біздің командада бар бит екі егіт мен бір күні мәзек яздым хамаларға сөйледім қазір сіздәтің тыңлаңыз бір қыз тұра шулай кисми ди. Егет килә дә битеннән үбә. Син дурак, кашы кисми ди. Ә мин аптырадым, егетләр нигәдер көлмиләр. Аннар гына башыма типте. Алар бит инглизчә hello да goodbye-дан башка бер сүз белми. Ә бит кисми инглизчәдән үп мине дип тәрҗемә иттеләр. Менә хәзер сез дә аңладыгыз. Кире сөйлим. бір қыз тұра солай бір қыз тұра солай кисми кисми дей Егіт келеді нәну сен дурак қошы кисми ой ну бұл менің пик болды бұтан жазғаным жоқ Мин Азнакайдан. Анда тигез юллар юк, бейек йортлар юк. Зато юмор бар. Рәхмәт, дуслар.